सका न बिक सका उस रहनुमा की बेटियां हम जालिमों की राह में दीवार बन के आएंगी हम पास बाहें मुल्क की हम मुल्क को